eingeben und der Gemeinde, äh, die mal, die Bereitschaft erklärt, äh, äh, auf einen gemeinsamen Konsens einen Weg zu finden, äh, dass alle Beteiligten äh, dann auch dann befriedigt aus der Situation herausgehen können. Das ist jetzt ein, ein wesentliches Bild, aber ein Grundglaube überhaupt jetzt äh, auf das Rückmeldetechnik. Das ist die aktuelle Abflussuntersuchung diese Abflussuntersuchung steht da, äh, in welchen Bereichen bereits jetzt ohne Rückhaltebecken HQ30 und HQ100 äh, entsteht. HQ30, äh, für all jene, die es nicht wissen, was es ist, da steht auf einem Hochwasser, dass alle 30 Jahre einmal die Wahrscheinlichkeit hat, dass es zu dem Ereignis kommt und von hat 100-Bereich spricht und davon, dass einmal in 100 Jahren die Wahrscheinlichkeit ist, dass ein Hochwasser in dieser Größenordnung passieren kann. Wenn so etwas passiert, äh, dann sieht man das in den hellblauen, dunkelblauen Flächen, äh, wie weit es nachher dann vom Leberkbauch und Lusenbach ausufert. Da haben wir den Leberkbauch, da hier den Lusenbach. Und man sieht, dass bereits jetzt da äh, schon sehr viele Flächen vom Hochwasser stark betroffen sind. Das ist auch die Notwendigkeit, warum wir jetzt in diesem Bereich hier oben auch der große äh, Rückhaltedamm errichtet werden soll. Und da geht es im Wesentlichen darum, äh, dass man eine Einigung findet äh, zwischen den Grundeigentümern, die man auflösen muss, die im Dammbereich sich befinden, und jenen, die im oberen Bereich des, des Dammes, des Dammbereichs liegen, wo noch dann Entschädigungszahlungen bezahlt werden sollen. Das nächste bitte. Wo sieht man jetzt besser? Das ist eine pflanzliche Darstellung äh, wie dieser Dammlocher ausschauen soll. Dieser hellgrüne Bereich äh, steht in dem zukünftigen Damm da und äh, wird äh, maximale Höhe in etwa von, von 4 Meter erreichen und wird verlaufend äh, links, rechts sozusagen äh, als Erdwall angeschüttet. Worüber wir heute reden, ist das Hydrozen das Hako 30 und der Hako 100 Bereich. Äh, die violette Fläche, äh, da spricht man vom Hako 10 Bereich, da geht es darum, dass die Wahrscheinlichkeit einmal in 10 Jahren ist, dass man da ein Wasser sozusagen über die Ufer tritt, zuerst einmal vom, vom Lieberbach und über die Lieberstrommulde nachher dann in den Lusenbach und von da aus nachher dann wird es so, dass nachher dann aufgestaut wird, dass es nachher mit einem großen Werk dann äh, geordnet ablaufen kann. <clears throat> Ähm, jetzt bei diesen äh, Grundverhandlungen geht es darum, dass jene Flächen, die da auch dargestellt sind, äh, komplett abgelöst werden müssen vom Land und Bund und Gemeinde. Und auch diese grüne Fläche, äh, wo der Dammbereich ist, muss auch zu 100% abgelöst werden. Alle anderen Flächen äh, sind, äh, können weiter bewirtschaftet werden und da schlagt Land und Bund äh, eine Entschädigungszahlung in, in verschiedener Höhe vor äh, im HQ10-Bereich 2,30 äh, Euro. Im HQ30-Bereich äh, ist es 1,60 Euro und im HQ100-Bereich wird es dann 1 Euro pro Quadratmeter. Mit dieser einmaligen Entschädigung sollen, dann, sollen alle Ereignisse für die Zukunft dann auch abgegolten werden und je nach Berechnung kann man da halt auch dann die verschiedensten äh, Größenordnungen dann heraus, wie viele Jahre jetzt da äh, man mit diesem Geld auskommt. Aber wenn man jetzt davon her ausgeht, jetzt das Ratio 10-Jährigen mit, drei, mit 230 Quadratmeter auf einen Hektar, dann ist das 23.000 Euro. Und wie mir gesagt worden ist, liegt ein Schaden zwischen 1000 und 2000 Euro in etwa, was eintreten kann, wenn also 100% Schaden entstehen würde. Äh, da kann man mindestens davon ausgehen, dass man auf jeden Fall an äh, die 100 Jahre in etwa zumindest äh, so wie schadensmäßig abgegolten wird in dieser Entschädigungszahlung. Und äh, ebenso auch bei den anderen Bereichen, das kann man sich selber dann auch gut durchrechnen, äh, immer vorausgesetzt, dass die Ereignisse, wie gesagt, einfach in dieser Wahrscheinlichkeit eintreten. Ähm, was einmal einfach zu der Ist-Situation, so wie es uns auch im Programm erklärt worden ist, ist uns auch vom äh, vom zuständigen äh, Verhandler, vom Chefverhandler von Herrn Fremd auf äh, näher gebracht worden ist, die Preise, die ich hier genannt habe, also die Ablösepreise selber jetzt für Grundstücke, das heißt äh, die Flächen, äh, die man auf jeden Fall benötigt, dieser Preis vorgeschlagen von 6,50 Euro. Äh, diesen Preis äh, hat ein Sachverständiger, äh, der vom Land beauftragt worden ist, festgestellt er hat gesagt, das ist eine Preisspanne von 5 bis 7 Euro in etwa. Es hat dann Aussätze gegeben, wo einmal im Lieferbereich 8 Euro bezahlt worden sind. Und äh, in diesem Bereich äh, werden Ackerflächen behandelt. Das ist einmal so mal die Ist-Situation, äh, was jetzt die, Preis, was die Preise anbelangt und was jetzt der Bedarf äh, <clears throat> ist, dieses Rückhaltebecken jetzt überhaupt äh, umzusetzen. Das heißt, man muss Einigung mit den Grundeigentümern finden. Dazu hat es äh, viele Gespräche gegeben, mhm. nicht nur erst jetzt im letzten Monat, sondern auch schon vor vielen, vielen Jahren. Das hätte schon 2008 äh, war schon so weit, dass das Projekt so weit projektiert war, dass man Zeitplan gehabt hat, wie man das Ganze umsetzt. Ist aber nicht zur Umsetzung gekommen, weil es immer wieder Behinderungen gegeben hat. Und Jetzt ist man aber so weit, dass wir eben äh, übermorgen die wasserrechtliche Verhandlung haben, äh, was jetzt äh, der Staat für den Bau dieses Rückhaltebeckens bedeutet. Ähm, und was jetzt auch unabhängig davon, äh, welche Einigungen jetzt mit den Grundeigentümern zustande kommen. Wir haben bereits über 20, äh, über 20 äh, Einigungen mit Grundeigentümern gefunden, wo wir teilweise auch Flächen abgelöst haben und äh, teilweise halt Entschädigungszahlungen vereinbart haben. Das gibt's, das ist jetzt sozusagen der Status quo. Äh, vor ungefähr einem Monat äh, habe ich einen Anruf gekriegt und das muss ich jetzt auch in dieser, dieser Deutlichkeit sagen. Äh, mir hat der Dr. Meyerhofer angerufen äh, von der Landwirtschaftskammer und hat mir gesagt, wenn ich nicht sofort die Verhandlungen absage, dann wäre ich gegen die Wand vor. Das war mal so mal der Beginn. Äh, jetzt von der, von der Bauerschaft her, äh, wo man gesagt hat, okay, gut, wir müssen miteinander reden, aber sicherlich nicht auf diese Art und Weise. Ähm, es hat dann ein weiteres Treffen gegeben mit dem Herrn Bauernbunddirektor Donner, äh, wo wir uns darauf geeinigt haben, äh, dass es eine Infoveranstaltung geben wird. Äh, diese Infoveranstaltung äh, wurde von der Landwirtschaftskammer betrieben. Die hat auch dann da hier eingeladen und da sind auch äh, ja, sehr viele Grundeigentümer hier gewesen, äh, wo ich zum einen Rede und Antwort gestanden bin und auch äh, Personen, die äh, beim Land angestellt sind und zum Feld etwas sagen können. Und da war mitunter auch der Sachverständige dabei, der gesagt hat, okay, was jetzt die Preissituation ist. Ähm, <clears throat> dann der weitere Punkt war der, nachdem bei dieser Infoveranstaltung ist nicht ganz klar war, was jetzt gefordert wird von der Bauernschaft, bin ich auf, auf den Herrn ähm, Herzog. Herzog, Entschuldige, den Herrn Herzog und auch den Herrn äh, Magister Baumann zugeordnet und gesagt, es wäre gut, äh, wenn wir konkrete Forderungen hätten, äh, damit wir wissen, äh, was jetzt äh, zu verhandeln ist und, auf welcher Basis wir einander begegnen. Das ist dann auch passiert, das war, ähm, glaube ich, Freitag ist das gewesen, nach Montag haben wir die Infoveranstaltung gehabt, Freitag sind sie noch bei mir gewesen, sie haben dann auch gesprochen, da war der Herr Fritz Martin auch dabei, und äh, sie haben mir das Ganze präsentiert. Ich habe denen dann zugesagt, äh, ich werde es auf jeden Fall weiterleiten an alle Gemeinderäte, was auch passiert ist, äh, damit sich die noch dann in ihren eigenen Fraktionen darüber Gedanken machen können. Äh, zu dem Forderungskatalog, äh, was jetzt die, die Bauernschaft jetzt äh, an mich herangetragen hat. Und ähm, in weiterer Folge ja, hätte es sollen, sage ich mal, Rückmeldungen geben äh, aus den einzelnen Fraktionen, was aber leider nicht erfolgt ist. Wir haben von unserer SPÖ-Fraktion aus haben wir äh, unser Angebot äh, klar an alle Fraktionen gerichtet. <clears throat> Von den anderen Fraktionen ist nichts gekommen. Und so gesehen ist die Situation wie eben beschrieben und kommen jetzt direkt zum nächsten Punkt. Darf ich kurz unterbrechen? Bitte war das Angebot der SPÖ-Fraktion an die anderen Fraktionen, das habe ich nicht gesehen. Auf der anderen Seite habe ich ein Angebot gemacht, in Absprache mit Ihrem Teil und, dem Vizebürgermeister, dem zweiten Vizebürgermeister, dass wir am Dienstag eine Informationsveranstaltung machen, wo wir uns zuerst einmal von Herrn Martin Fischer informieren lassen, im Detail, weil es nicht allen ganz klar war, und in einem zweiten Schritt wir uns dann intern absprechen. Das heißt, die Information, die uns Gemeinderäte gegeben haben, dass, dass wir die gegenseitig uns darlegen, dass wir dann intern möglichst eine Einigung erzielen können. Zu dieser Informationsveranstaltung des Bundes erschienen, da sind drei Leute von der SPÖ, die vorher bei der Umweltausschusssitzung anwesend waren, demonstrativ abgezogen. Der einzige Obmann vom Umweltausschuss war da, der der Martin war da und das war aber der Einzige, der nicht bei der Fraktionssitzung im Montag dabei war, das heißt, der nicht informiert war. Also von Angebot kann ich nichts sagen, von Angebot ablehnen, äh, meinerseits kann ich schon was sagen. Ja, das ist deine Sicht der Darstellung, wo du das Ganze bringst. Äh, ich sage mal, mein Fraktionsführer, der Diplomingenieur Clemens Teil, äh, war auf jeden Fall anwesend äh, bei dieser Sitzung, erst verspätet gekommen. Und es war immer ausgemacht von unserer Seite, dass sich die Fraktionsführer mal informieren und dann in den eigenen äh, Fraktionen noch dann das Ganze besprechen. Dass du ernannt bist als, als Fraktionsführer, äh, dafür kann ich nichts. Wir haben halt unsere klaren Vorgaben, wie wir das machen. Äh, Fraktionsführer informiert sich und sitzt mit den anderen Fraktionsführern zusammen und geht nachher dann in die eigene Gruppe und tut es zu erläutern und zu besprechen und dann kann man noch dann zusammensitzen. Aber das tut jetzt eben eh nicht zur Sache. Ja, das, das wird Gut. weiter tun, dass ich nicht alleine das Geld verschließen wollte, mir selber, sondern dass ich dann Aber ich führe das jetzt weiter aus, ich glaube, das interessiert jetzt den Klasse, also, weil es geht jetzt im Wesentlichen darum, äh, dass wir da jetzt eine Lösung finden. Und äh, dazu sind wir ja heute da, auch im Gemeinderat, nicht, dass wir einfach was auf den Tisch legen, sondern dass wir einfach den Fakten einmal aufzeigen, wie es ausschaut und welche Möglichkeiten wir als Gemeinde überhaupt haben. Äh, Ihr habe da schon die, die Forderungen der Bauernschaft kurz zusammengefasst. Wenn da etwas nicht stimmt, sollte das gescheit auf. Äh, von dem her, aber ich sage mal im Wesentlichen äh, ist es das. Die erste Forderung war die Ablöse der Grundflächen in Höhe von 10 Euro. Das ist ein, eine Forderung, die seitens der äh, Bauernschaft gekommen ist. das Angebot von Land und Bund liegt bei 6,50 Euro aufgrund von einem vom Land in Auftrag gegebenen Schätzgutachten. Aus dem Jahr 2007, oder? Mhm. Sechs. Das ist eine Sache, äh, das ist jetzt eine Sache, äh, wo der Sachverständige selber da war, mhm. äh, bei der letzten Infoveranstaltung gesagt hat, das ist die Preisspanne, in der sich das Ganze bewegt. Und dieser Preis, der 6,50 Euro, ist ein Preis, äh, der neulich äh, zustande gekommen ist, weil er ein schöner hat äh, diesen Preis festgelegt hat, weil früher war er bei 5,80 Euro in etwa und hat auf 6,50 Euro seitens des Landes aufgebessert. Äh, dazu ist zu sagen, ähm, auf die Frage, wir sind zusammengesessen, äh, der Herr Herzog und der, der Herr Witsch und auch äh, der Herr Bommer waren da und ich habe natürlich auch die Frage gestellt, äh, wie schaut es aus, wenn wir da mit dem Preis nicht ganz zusammenkommen, ähm, jetzt sind es 10 Euro, was ist, wenn ich 8 oder 9 Euro sage jetzt, was käme dabei heraus noch oder nach? Und als Kassner, äh, das ist nicht verhandelbar. Das war mal so die erste Position, die es gegeben hat. Das war die, die klare Aussage. Äh, von unserer Seite, sage ich mal, oder von meiner Seite jetzt daher, äh, wo wir als Fraktion übereingekommen sind, ein Euro Aufschlag in Rücksprache mit dem Herrn Ingenieur Brehm, der gesagt hat, äh, es ist auf jeden Fall gut, wenn wir schauen, dass wir im oberen Bereich drinnen sind noch danach und dass es noch nicht passen kann, äh, die Bauern werden immer nur ausgenutzt, sondern äh, wir sollten auf jeden Fall einen Euro drauflegen diesen Euro, äh, der wurde auch im Angebot der einzelnen Verhandlungen auch dann immer wieder äh, zur Rede gestellt und auch angeboten und auch angenommen. Äh, zweiter Punkt ist die Erhöhung einer einmaligen Entschädigungszahlung für Grundinanspruchnahme für Hochwasser im H-Prozent-Bereich. Da gibt es äh, seitens der Bauernschaft die Forderung 3,50 Euro statt 2,30 Euro, im H-30 2,50 Euro statt 1,65 Euro, im H-100-Bereich 1,50 Euro statt 1 Euro. Ähm, das ist die Preisvorstellung, die 10 Euro von der Bauernschaft plus eben äh, diese Entschädigungszahlung, diese erhöhten Entschädigungszahlungen, ähm, die Sie sagen, das ist zumindest äh, das, was Sie haben wollen. Dritter Punkt ist Entschädigung im Anlassfall plus einmalige Entschädigungszahlung im HQ-Bereich, äh, so wie es von Land und Bund angeboten wird. Wobei dazu zu sagen ist, in ganz Österreich gibt es keine Gemeinde, wo ein Anlassfall plus Entschädigung gezahlt wird. Die Frage habe ich ja gestellt äh, äh, bei einem gemeinsamen Zusammenkunft war der Herzog und der Herr Magister Bonner von der Landwirtschaftskammer war, und der Herr Fitz-Spartin, wo darum gegangen ist, äh, dass, man, dass ich damals auch schon gesagt habe, immer schwer, äh, wo eine Zustimmung zu finden jetzt auch in meiner Gruppe oder generell jetzt im Gemeinderat, äh, etwas zu tun, was es in ganz Österreich noch nicht gibt. Und äh, ich sage mal, eine Entschädigung im Anlassfall äh, haben wir öfter gut diskutiert, über heute auch äh, im Land drinnen und habe mich bei den zuständigen Stellen erkundigt, wie es da ausschaut und dem gesagt, äh, das kannst du nicht machen, das geht nicht. Und schlussendlich sage ich mal, gibt es Gutachter und Sachverständigen, äh, die klar feststellen, was Sache ist. Dazu sind sie ja da, dass sie faire Preise aufstellen und, ähm, und daran ähm, müssen wir uns, sage ich mal, im Sinne der gesamten Bevölkerung orientieren. Äh, der nächste Punkt ist Baumaßnahmen, Räumung, Rekultivierung, Da ist noch den Lehrstanden halt, äh, und da geht es im Wesentlichen darum, dass wenn jetzt Baumaßnahmen für den Damm äh, stattfinden, dass das Ganze natürlich dann auch wieder hergestellt wird, wenn irgendwelche Schäden äh, dort im, im, äh, äh, im Rückhaltebecken entstehen. Und äh, grundsätzlich wird das kein Problem sein, wird aber bei der Wasserrechtsverhandlung geklärt werden, ist mir gesagt worden, wo das noch dann eindeutig und gescheitert am äh, dass das noch dann äh,